palavra cantada. Eu sou um bebezinho dos mais bonitinhos que quer muito carinho.

viver fora da água fria. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Sapo jururu na beira do rio. Quando o sapo gritou oh, maninha, 哈哈哈哈哈。 milhão de inscritos! Graças a vocês! Muito obrigado!